baiklah teman di tutorial kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya memperkuat sinyal atau e, mengubah jaringan 8G ke 3G 3G ke 4G nah begini caranya pertama-tama kita masuk ke menu panggil atau font oke tunggu sebentar setelah diklik kita masukkan kode berikut ingat bintang pagar bintang pagar 4636 pagar bintang pagar bintang nah kita tunggu beberapa saat hmm. nah sudah muncul setelah itu akan muncul tampilan seperti kayak begini kawan nah, kita klik informasi telepon nah langsung kita ke bawah di sini ada jenis jaringan yang kita sukai kita klik nah kita pilih di sini ada LTE untuk jaringan yang terkuat pada Android kita yaitu WCDMA online nah kita klik yang ini terus kita jalankan tes ping nah seperti ini ya kawan WCDMA online itu adalah jaringan yang terbaik bisa pun jaringan kita 4G itu pun kalau itu sudah didukung jaringan dari kartu kita atau kartu SIM kita setelah berhasil oke okay, jaringan tersedia kita kembali kita kembali dan lihat jaringan kita sip oke okay sekian dulu tutorial dari saya sampai ketemu lagi nanti ya. <laughs>